रोल कॅमेरा एक्शन आला आला आला गेला विकास विकास स्टार्ट करते बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त यही होना यही यही है यही है एक किला यही है यही है यही है अरे जबरदस्त काट काट